決める 手を貸そう頼む あれを使えば向こう側へ行けるうん私なら飛べそうだ 私の出番だな か作りやがって そっちは無事かこの通りでもどうしようこの部屋出られないみたいあー聞こえるかね北条どうだね私の実験場どうだすなわち世界の最先端の居心地は光栄に思いたまえ私の大いなる仮説の検証に君たちも 冒険させてやろうは準備が整い次第第三研究室の扉を開けるあいやそこにいるならちょうどいい準備の方も手伝ってもらおうか <laughs> 有益なデータを期待しているよ準備だあの野郎何を勝手に無視して先に 奴のことだ都合のいいデータが取れるまでここから出す気はないだろうな、はあ それよりティファはえ <laughs> 平気だよ 扉はあったけどまだ開かないみたいそうかあのね北条が言った準備あれを操作するんだと思う中央端末か 報告しよう ちは中央端末を目指す連絡するまでそこにいてくれ何の研究だよったけ空から来た最悪ジェノバ北条の半生はジェノバに捧げられている電気なんか聞きたくねえこの施設で行われているのはジェノバ由来の生態情報を生物や機械に埋め込んで強化を試みる研究だ 工場は実験体の仕上げを我々にやらせる気のようだあああの野郎どこまでふざけてやがるすでに実験体の運命は決まっている楽にしてやろうまず中央へつながる通路を探そうか油断はできない 第三研究室の前だというのはスイッチは4つ研究室も4つあるらしい 聞こえるか中央端末を操作した扉は開いたはずだ 行こう 人もそこにいてくれ何かあったら連絡するうん気をつけてね扉を開くことが先決だ 確認有確認該当エリアのサンプルテストを開始します aku tuh えてくれな何がどうなってあるそっちは任せるおう任しとけ Camille. 研究室か扉を開けるには中央の端末まで戻る必要がある通ってきた扉はもう閉まってんだろ道が繋がっていればいいが たちに中央端末まで行けねえか聞いてみようぜ せじゃあ一気に行くよ 研究室の扉を見つけたところだ開けるには中央端末まで戻る必要があるがあの場所からは行けなかったこっち繋がってるかもうん調べよう てないまだ逃がす気はないということかほんと嫌な感じ残るは第4研究室のみあとはクラウドたちに託そう 見つけたよそうかよかったでも今は使えないの多分北条の仕業奴の思惑通り第4研究室へ行くしかなさそうだこっちで操作したから扉は開いてるはず分かったそこで待機してくれじゃあ研究室の扉まで戻るか たせちまったぜああお前懐かれてたなかもなあいつ結構人見知りだぜああ盗塁だいざって時は頼りになる そうでなくてはなうんデータは一通り揃った検証を次のステージへ移すとしよう ううんそんな感じしないね音がするなんだ抜けたこっちから鍵がかかってるんだ開けてあげよっか さっさと抜け出して屋上へ行こうぜ向こうにエレベーターがある動くかどうかは北条次第だが my god. 戻れない大丈夫だよねさっきのエレベーターを使えば中央端末までは戻れる気がかりがあるなら今のうちにな問題ない デントの野郎どこ行きよ てやろう俺の望みはささやかだよお前が死ねば9割方実現したも同然残りの1割の話をしないか大したもんだぜこの状況で交渉するつもりだ トガル中に放送するんだまずあんた自身の口から7番街の真相を伝えてもらおうそれから俺たちの名誉の回復アバランチは誰の手先でもねえ都のため市民のために命を懸けて神羅と戦うそれがアバランチその俺たちに神羅は屈したと宣言する なるほど名誉の回復かふんそれは重要だな魔ー路の停止や星の未来より重要というわけだああ甘いのだよ君ら真相名誉自由勝利なんと利己的なことか しかもだ神羅なき後の未来像魔法なき世のビジョン何もないのだろういつ来るかもしれぬ破滅が回避されたと叫べば市民たちは惨めな生活を耐え忍ぶと思うのか正義の執行者気取りはさぞ楽しかろうが潮時だ 今一度正義とは何かをよく考えたまえ持ち時間はほとんどないまね一つ教えてくれてめえの正義は何だバカめすぐにゴミになる包み紙などいらんのだ重要なのは決断と実行好機はまずつかめ邪魔者は即座に排除やれることは躊躇なく 啊！ ての始まり 報酬は の対頑張るねめて一気に頼むぞ ありがとう 大丈夫なのかうんで奴は逃げられた <laughs> 俺たちもとっとと逃げようぜ

で時間を稼ぐだったら俺も登るぜ ソルジャーらしいなとなれば私は雇い主だ <laughs> 元ソルジャーだ世話になったな一人も逃がすな二人きりだ 細かいことは気にするなすぐに終わらせ釣れないな狙うぞっは元やるな刻む 消え失せろ覚悟はいいな秒後を食いろを了解俺を舐めているのかまさかギリギリだ だがこれがいい

哪 潰すチャンスらしい勘違いするなよ死んだは生まれ変わる私の手で ないぞヒーローなのにあいつらは大丈夫のかそんな簡単にくたばる奴らじゃねえだから 快走 とはあいつらと合流して 包囲完了しましたよしよくやったまあ俺にかかればこんなものだな <laughs> しかしなんだ貴様らはどういう組み合わせだアバランチスラムの花売り実験サンプルえ他の奴らはどうしたさあな まあいいどうせ袋のネズミだ古代種の女は捕らえあとは殺しても構わんエアリスあんたはマリンを守ってくれた